Fe gath cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i na modol a'i gorchymyn i dalu costau o 170 o bynnau am beidio talu am drwydded dyledu. Mae dros 70 o aelodau'r gymdeithas yn gwrtho talu er mwyn galw am ddatganoli grymoedd darlledu. Achos Heledd Gwyndaf oedd y cyntaf i gyrraedd y llys. O Aberystwyth, dyma Mari Grig yn cyrraedd y llys a gwen ar ei hwyneb. Roedd Heledd Gwyndaf yn ymddangos ar ôl gwrthod talu i thrwydded deledu. Un o dros 70 aelod o Gymdeithas yr Iaith sy'n dewis gwneud hynny. Mewn datganiad i'r llys fe ddywedodd Heledd Gwyndaf i bod yn cydnabod y gyfraith, ond bod rhaid iddi frwydro dros rhywbeth sy'n uwch na hynny, sef democratiaeth deugen mlynedd ers sefydlu sianel S4C yng Nghymru, mae'n deud nad yw'r sefyllfa yn iech a bod angen o leia tair sianel. Meddai mae'r sefyllfa yn afiach i briod iaith Cymru. Wedi cael ei adnabod mewn adroddiad gan Ofcom Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ymgyrchu dros ddatganoli darlledu o San Steffan i Gymru. Bydda angen 200 a hanner o filiynau o bunnau i wneud hynny, gyda'r Gymdeithas yn dweud bod angen i'r newid gael ei ariannu drwy drwydded dyledu, a thrwy godi ardoll ar gwmnïau sy'n cynhyrchu cynnwys trwy gyfrwng y Saesneg yng Nghymru dim eisiau fe fod fel mae e ar hyn o bryd. Hynny yw bod e'n London-centric ar hyn o bryd, wrth gwrs, bod e'n e dod bod yn datganoli i gyrdydd. Mae eisiau datganoli fe'r cymunedau ni. Mae eisiau arfogi'n bobl ni gyda'r gyda, arfer, sgiliau a'r, um, a'r offer sydd eisiau er mwyn creu deunydd yn hunain ar-lein. Ar hyn o bryd, Ofcom yn, yn, yn, yn um, Lloegr sydd yn gweithio ni beth dylen darlledu ni fod. Mae nhw'n dweud bod yn radio lleol ni a'n tyledu lleol ni bod yn ddigon da i byd o cael dim Cymraeg a Radio Cymraeg yn siarad o Pembrokeshire. I ni'n gwybod yn well na hynny, mae eisiau awdurdod lledu yng Nghymru sydd yn dweud beth sy'n angen arno ni yng Nghymru. Mewn datganiad, fe ddywedodd offgom i bod yn gweithredu o fewn rheolau Senedd y Deyrnas Unedig, a bod unrhyw newidiadau i'r rheolau hyn yn fater i'r Senedd ac nid i offgom. Nôl yn Aberystwyth, fe ddewedodd y barnwr Gwyn Jones mae lle y llys i'w dyfarnu yn ôl y gyfraith, yn hytrach na newid polisiau gwleidyddol. Fe gafodd Heledd Gwyndaf o'r chymun i dalu 170 o bunnau mewn costau, ac fe gafodd rhyddhad amodol am gyfnod o chwe mis.